Bonsoir todo el mundo. Hola, ¿cómo están? Eh, buenas noches. Bueno, para, para mí, aunque no lo crean, es buenas noches, aunque tenga un solazo a, las 7 y 4 de la tarde en París. Hay sol hasta más o menos las 11, 10 y media. Pero es buena, bonsoir. Buenas tardes, noches para, para todos ustedes. Espero eh, J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que vous avez bien aimé le cours avec euh, ma collègue Alejandra. Espero que hayan pasado una buena semana, espero que estén muy bien, espero que hayan tenido un buen curso con mi collègue Alejandra. Et aujourd'hui, euh, nous allons... Euh, se me perdió la présentation. Ay, ay, se me perdió. Alors, aujourd'hui, nous allons voir euh, la famille. Ok, euh, on partage l'écran. Je partage mon écran. Tac, partager. compartimos la pantalla. Aquí hay un problema, no, no comparte. Veo solo la pantalla azul. Dos segundos, dos segundos. Ah, voilà. Sí, ya está ahí. Ah, très bien. Bon, bonjour, rebonjour tout le monde. Ah, en francés uno dice buenos días o re buenos días cuando ya dijo buenos días. Rebonjour. Ah, Je vous rappelle l'adresse de notre blog curso de français cnublogspotcom para que recuerden todos les materiales que tenemos de la clase los ponemos al final en esta dirección. OK Et c'est la semaine 3 sur 24. Cette semaine, aujourd'hui, c'est moi. Et mardi dernier, c'était Alejandra. Esta semana hicimos el cambio, como vieron el martes. Eh, y recuerden que cuando tengan el PowerPoint o la presentación en, nuestro sitio, pueden dar clic donde dice clic para ver el programa y pueden ver todo el programa del año. Alors, aujourd'hui, on va commencer par une révision. Euh, on va réviser les saisons et les articles indéfinis. OK. Bonjour tout le monde. Ça va Jessica, ça va bien Et toi Bonjour. J'espère que lleguen un poquitico más de personas, que imagino que estaban con la transmisión anterior. Alors, répondons. De quelle saison s'agit-il De quelle station se trata. Il fait chaud et les gens sont en vacances. Il fait chaud et les gens sont en vacances. Alors, bonjour tout le monde, bonjour. Alors, il fait chaud et les gens sont en vacances. De quelle saison s'agit-il Je vois pas de réponse. No veo respuestas. ¿De ¿De qué se trata? ¿De cuál estación? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ah. Casi, casi. Veo que hay, buenas, hay respuestas que se acercan, pero hay un pequeño problema ortográfico. Acuérdense que yo les hablé hace la semana pasada que si la E no tiene una tilde, no, se, no suena igual que si no la tiene. Ah, ok. Diana Caicedo, très bien. C'est l'été. Attention, c'est important l'accent. La tilde est importante porque si no, nous suena igual. C'est l'été. Il fait froid. C'est la saison de Noël. Noël est Navidad. Il fait froid. C'est le contraire de chaud. Chaud et froid. Alors, s'il fait froid et c'est la saison de Noël, de quelle saison s'agit-il Ah, très bien, Daniela. Daniela Combarisa, très bien. C'est l'hiver. En espagnol decimos invierno, pero en français c'est hiver, sin la N. Très bien. Alors, le feuille tombe, le froid commence. Le feuille, c'est acuerdan quel le feuille Le feuille tombe, le froid commence. Alors ça, alors, ça c'est un cahier composé de feuilles. Ça c'est des feuilles de papier. De feuilles de papier. Recuerden. Ce sont hojas de papel. Le feuille non, non, non, non, c'est pas les fleurs. Feuilles no sont flores, hein? Ah! L'automne. Feuilles sont les hojas. Le feuille tombe. Et tomber, bah, comment tomber, caer. Très bien, j'ai vu des bonnes réponses. C'est l'automne. Recuerden que Alejandra les había dicho que esta M no suena, pero hay que escribirla, si no es una falta de ortografía. L'automne. Très bien. Et finalement, la nature se renouvelle, les plantes fleurissent. La nature se renouvelle, les plantes fleurissent. C'est très bien Felipe Ávila Montoya y Juliana Cardona. C'est le printemps. Ok. De hecho, hay un almacén que se llama Le Printemps, que es muy, muy, muy famoso en, París. Y creo que abrieron, es muy bonito. Eh, creo que abrieron uno nuevo, no sé si era ese. Pero en todo caso es muy conocido. Ok, très bien. Alors, Il fait chaud, les gens sont en vacances, c'est l'été. Este año el verano en Francia, llueve, eh. mírenme cómo estoy de busito y normalmente en verano estamos a, el año pasado estuvimos a 32, es diferente, no es el mismo calor de Colombia, es muy, muy diferente. Y es porque es muy seco, es súper seco y Ok, il fait froid, c'est la saison de Noël. Recuerden que Noël est Navidad. C'est l'hiver. Le feuille, las hojas, tombe. Le froid commence. Comienza. c'est une parole palabra medio transparente. C'est l'automne. Et la nature, se renouvelle. Imagino que saben que se renouvelle renovar, la naturaleza se renueva, et les plantes fleurissent. C'est l'action de les fleurs. C'est le printemps. Très bien. Maintenant, les articles indéfinis. Un, une, y Porque deux dos sur sobre noël porque en francés la O y la E tienen tendencia a pronunciarse E, pero es, un estatus muy raro porque es como histórico, pero hoy en día no hay muchas palabras donde haya O y E que tengan una, una pronunciación rara, pero quedó, de cuando había muchos, muchas palabras, quedaron esos dos punticos que significa que hay que separar la O de la E Uh, hoy vamos a ver un poco eso, pero no vamos a ver ce cas en específico porque es un peu raro en francés, entonces no, no gastemos energía en cosas raras. Bon, c'est un maison, une maison, des maisons. Alors, je commence à voir. Alors, un maison, mais c'est féminin. Maison, c'est féminin. Una, pero si estamos hablando en francés. Stephanie, Stephanie de Galindo. Una es en español, pero en francés, ¿cómo es? Felipe, très bien. Estela, très bien. Hugo, très bien. Laura, très bien. C'est une maison, c'est une avec un E à la fin parce que c'est féminin et c'est une parce que c'est singulier, ce n'est pas pluriel, c'est singulier, donc c'est une maison. Velo, por ahí de respuestas, alguien puso respuestas, pero pa pasan muy rápido en el chat. Ah, ah, ah, alguien había puesto la, buena, la respuesta correcta. De vélo, très bien des vélos. Pourquoi Peu importe si c'est masculin ou féminin. Non nous importe si c'est masculin ou féminin. Ce qui est important, c'est que c'est un mot pluriel. Et on voit deux vélos. Du coup, on dit que c'est des vélos. Son unas bicicletas. Cuidado, ah, cuidado, porque en français la palabra vélo est masculino. Ok, es masculina la palabra vélo. Aunque existe la palabra bicyclette, qui est féminine, la gente no la utiliza y utiliza más la palabra vélo, un vélo, le vélo, des vélos. Très bien. Train. Train. Masculin. Singulier. C'est le train, mais on fait les articles, donc c'est Lady Rivera, très bien. Un train parce que c'est masculin. Lettre. Lettre, c'est féminin. Est-ce que c'est important si c'est masculin ou féminin Est-ce que c'est important Est-ce que c'est important si c'est masculin ou féminin dans ce cas? En este caso, es importante que sea masculino o femenino. ¿Qué dicen ustedes? Ah, Adriana, très bien. Lady, très bien. Ricardo, très bien. Laura, très bien. Francisco, très bien. C'est des lettres. Ce n'est pas important si c'est masculin ou féminin parce que c'est pluriel. Voilà. Caméra, masculin. Ah, ah désolé. Oh, c'est mes fouets. Es femenino, hein? Caméra, caméra es femenino. C'est un petit erreur que se me fue peine apenas lo veo. Caméra. C'est féminin. C'est féminin. C'est pas masculin, c'est féminin. C'est pluriel, donc c'est des caméras. Finalement, ordinateur. Ordinateur. C'est masculin. C'est La quantité, c'est... Donc, c'est... CCC. c, Un ordinateur. Très bien, Juan Pablo Cordobarango. Un ordinateur. Très bien. Recuerden la regla. Si es femenino, es una Si es masculino, es un. Y si es plural, no importa que sea masculino o femenino, es de. ¿Ok? Très bien. Es como los artículos, recuerden, es le para masculino, la para femenino y le para los plurales. Aquí simplemente cambian la L por una D y ya tienen el indefinido. Très bien. es lo que vamos va ver hoy? Aujourd'hui, vamos a commencer con la lectura, vamos va hablar de la familia y a va faire le a avoir. Bueno, vamos hoy rapidito porque tenemos muchos temas y además me di cuenta que preparé demasiado tema, pero entonces vamos a hacerlo rápido, ¿ok? Van a ver que es relativamente fácil, ¿ok? Bon, on commence avec la lecture. On va commencer avec l'extrait du Petit Prince. Rappelez-vous qu'on commence avec la dédicace. Recuerden que estamos todavía en la dedicatoria del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Y recuerden que la semana pasada habíamos empezado con la primera excusa. Ahora vamos con una segunda excusa. ¿Ok? Donc, j'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre. même les livres pour enfants. Je répète, j'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. Habíamos dicho La E final no suena, pero como vi, acabamos de ver con los artículos indefinidos, la E tiene una función. Es para diferenciar un ¿eh? de una. No suena, pero tiene una función. Esta E no suena porque no tiene tilde. Por eso no dice otro. Excuse. Habíamos dicho, la E final no suena. Set la E final no suena. Grande. Escuchamos hasta la D. grande person. Personne. Peu. Tu. Peu. Tú. Deducimos, entonces, que la T final tampoco suena comprendre, no suena? men suena la E? Le, la S no suena. Livre, ES no se pronuncia. Recuerden que habíamos dicho ES no se pronuncia, pero aquí sí la s e se pronuncia porque recuerden que es una palabra monosílaba, no tiene otra vocal para pronunciar. Entonces hay que pronunciar la E la S hace que pronunciemos la E como una E. Para diferenciarlo del singular, que es le, y el plural es le, livre, es suena, en suena, pour, la R sí suena, enfant, enfant, enfant, enfant. Si escucharon bien, o si pudieron escucharlo, porque no es fácil, esta sílaba y esta sílaba, por lo menos sin la F, si tomamos solo la N y la AN, se pronuncian igual. En fon, Es exactamente igual. Et le S final ne se prononce pas, el le T accompagné du S ne se prononce la S final no suena, la T cuando acompaña la S final no suena. Aquí dijimos que no sonaba, la T solita. Pero cuando la T está acompañada de una S tampoco suena. ¿Ok? Ok, très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose de phonétique. Hoy vamos a ver algo más de fonética. Yo ya les, había, les acabo de decir que no suena les quiero mostrar otra cosa. Les combinaisons de voyelles, les diphtongues et les triptongues orthographiques. Atención, atención. Les, les digo muy bien, ortográficos porque fonéticamente en francés no hay muchos triptongos. Hay diptongos fonéticos, sí, y vamos a ver algunos, pero cuando yo les hablo de este tema, les hablo de ortografía, es decir, ustedes ven escrito dos letras o tres y la pronuncian como una, un solo sonido, ¿ok? Entonces, Z, Z, si ustedes ven bien, ahí se pronuncia E, Z. Cuando vean esta E escrita así, es la E de estrella. Recuerden cuando en la primera clase que yo les dije que se abría la boca, no es E, es E. Y. Uno no dice Y, uno dice Y. Y. Une autre. Autre. A-U se prononce O. Si tiene una E antes es igual. ¿no? A U acompañado o sin la E suena O. Otro. Dato curioso, en español se dice otro porque las dos palabras vienen de la misma raíz latina que es alter. Alter y es porque en latín algunas L's se volvieron U y AU tiene tendencia a pronunciarse O. Eso se llama economía de la lengua y es que las cosas que son muy complicadas la, gente tiende a hacerlo más, más sencillo. Bueno, en francés no lo cambiaron ortográficamente, pero eh, fonéticamente sí. Otro. Cette grande personne peut es una O súper grande, O, O, pero dicen E, E, E, E, P, P. Recuerden que yo les dije, no les dé miedo parecer un poco ridículos, para nosotros es un poco ridículo, pero para los franceses es algo necesario hacer esta boca de para que hagan bien el sonido que es. Me acerco más a la cámara. Si ven cómo, estiro la boca y como hago como la O. Tienen que hacer esa articulación para que suene bien la E. Laura, todo queda eh, grabado en la página de Colombia. Donde lo estás viendo queda grabado en la clase. Ok. O, U, O, U, se pronuncia U. Atención, cuando lo que está aquí entre corchetes es fonético, es decir, no es lo mismo que ortográfico. ¿Ok? Entonces, cuando vean O-U se pronuncia U. Tú. Tú. Tú, como tú te llamas. Tú. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, esto no es excuse, esto es excuse. Recuerden que lo habíamos visto en la primera clase. Esta es una U y esta es una U. ¿Ok? hay otros diptongos, eh, aquí, hasta aquí es lo que está dentro del texto, y hay otros diptongos ortográficos, recuerden. a Y hace un diptongo ortográfico y fonético, se pronuncia EI. Ya vamos a ver ejemplos. en, la página siguiente, en la diapositiva siguiente les pongo ejemplos. EI. Mientras que EI suena E. E es la misma E de aquí. E. Vean que si es Y es muy diferente de I latina. Atención. Cuando esto está al final suena como esto, pero, pero lo importante es que tomen el reflejo de ver ahí y pronuncien EI. Ahí y EI eh, tienen el mismo, eh, la misma, el mismo comportamiento. ¿Ok? Ahí y ahí suenan EI, ¿sí ven? EI. O I, esto ya lo habíamos visto, se pronuncia wow. Este es un caso de diptongo ortográfico con un diptongo fonético, solo que las dos letras que están ahí no son las mismas dos letras que se pronuncian. O I se pronuncia wow. I, O, I, Y, O, Y, se pronuncia Y, Y. Este es un diptongo ortográfico que hace un triptongo fonético. ¿Ok? Ejemplos. Les combinaisons de voyelles, les combinaisons de voyelle les diphtongues, les triphtongues orthographiques. I comme R par exemple, l'air conditionné, l'air conditionné On dit l'air, air, c'est la représentation phonétique de la R francesa. Recuerde, comme haciendo gargas. Air, Oh. Rideau. Rideau. Le rideau est la cortina. Une cortina est un rideau. Ah, masculin. Un rideau. EU, se prononce E comme il peut. Il peut. Elle peut. Il peut. OU se prononce U. Dus. Dus. Atención, este es un falso amigo. Dus no significa dulce, como uno podría pensarlo. Dus significa suave, como si tienen, no sé, que tengo yo suave por acá. Nada. <laughs> Digamos que el, eh, el busito este tiene una lana suave. Entonces uno dice, la lena es dus. La lana es dus. Ah, atención Paloma, yo dije, lo que está entre corchetes es una representación fonética, pero no ortográfica. En fonética, la J es una I, es un iod. Es una I que hace diptongos, a diferencia de una I, de una I latina que no hace diptongos. ¿Ok? Eh, ok, donc a i c'est EI, la paye, la paga, la paye. Du puede ser dócil, pero en el sentido de suave, eh, eh, porque suave, mm, dócil es suave, pero atención que du se puede usar para suave. ¿Ok? i se pronuncia E la tour Eiffel, recuerden en la primera clase yo les dije, no se dice ifel, se dice Efel. La Tour Eiffel. E-Y se pronuncia EI. ¿Por qué? Pequeña astus, astus. Pequeña... Ah, solo me acordé la palabra en portugués, chica. Em, astus. Cuando tengan una Y con vocales alrededor, Piensen que no es una I, son dos I. Y como vimos, EI suena E, entonces la primera I de esta Y se asocia con la E y suena E, y la segunda I es la I, y por eso se pronuncia EI. Si ven las letras borrosas es porque tienen una conexión un poco complicada. De todas maneras, recuerden que estos documentos quedan en el blog y los pueden descargar en PDF. ¿Ok? Entonces, asseyez-vous. Asseyez-vous. Siéntense. Siéntense. Asseyez-vous. O I se como la loi, la ley, la loi o y c Y. Recuerden, imagínense que aquí no hay una Y, sino dos Is. ¿Cómo se pronuncia o con I? O con I se pronuncia WA. ¿Ok? Y tienen otra I que les sobra, entonces por eso hay otra I que se pega. Entonces no tienen O, I, O, sino O, I, I, O. Por eso, voy voyons, miremos, voy. es como, dale pues, a ver, miremos, a ver, voyons, ok Ok, très bien. Eh, recuerden que esto queda en nuestro, en, en nuestro blog, así que lo pueden descargar y lo pueden ver y repasan volviendo a ver este video. Connaître, se faire connaître. Parler de sa famille. Ok, Aujourd'hui, on va voir la famille. Hoy vamos a ver la familia. La familia. La familia Chedid. Eh, la familia Chedid es una familia muy conocida en Francia porque tiene un montón de artistas. Este es Mathieu Chedid, o M, lo, todo el mundo lo conoce como M, simplemente M. Cuando uno habla de M, uno sabe que están hablando de Mathieu Chedid. Es el más conocido actualmente, pero su padre es músico, tiene dos hermanos que son músicos y tiene una hermana que es directora de cine. Entonces, M, bientôt papa por la deuxième fois. el chanteur M, de son vrai nom Mathieu Chedid, va être papa pour la deuxième fois avec sa compagne Loïka. Billy, la première fille de M, va avoir un demi-frère, Tao. Le père de M, Louis Chedid, va être un euro grand-père. Ok. Donc, il y a un mot transparent. Ok, una palabra que es super transparente. Y si no saben cuál es, ay, ay, ay. No veo, no veo movimiento en el chat. Bueno, quizás yo tengo un, pequeño retraso con respecto a Facebook, pero no, no, los veo. A ver, ¿cuál es la palabra transparente? ¿Qué es el mot transparent? Ah, bah oui, papá. La diferencia es que no hay pas d'accent sur le A. Recuerden que el francés es una lengua que tiene el acento al final. ¿Ok? Se dice papá. ¿Ok? Y para diferenciar con el papa, el papa se dice pap. Pap. P-A-P-E. c'est le pap, Y ese es el papa. me papa et c'est papa. Attention, c'est très familier, hein. ce n'est pas formel, c'est très, très, très, très informel, C'est muy, muy, muy informal. La compagne de M s'appelle loïka La compagne Las palabras transparentes son las palabras que son igualitas en, los dos idiomas, o que son fácilmente, eh, fácilmente identificables de un idioma al otro. Atención, deuxième, pas dixième, no, no me dije décima, dije deuxième. Oui, on peut dire père. Père, c'est le mot formel. Donc, la compagne, c'est la, la, femme, la, la mujer que, que tiene eh, Mathieu Mathieu, la compañera, muy bien Michel, mi, Michael, la compañera es una palabra que es neutra porque no implica ni matrimonio, ni eh, posesión machista, ni en el otro sentido posesión feminista, simplemente es la compañera, como decir la compañera de vida. Entonces la compañía, esa compañía llama Loika. Billy, la primera fille. Fille. ¿Saben qué significa fille? El amor filial. conoce la palabra en espagnol filial, es de hermanos. En français, la hermana est fille. Billy, c'est un prénom féminin. Billy, la première fille de M, va avoir un demi-frère. Demi-frère. Frère, frère, masculin, fille, féminin. Si ustedes conocen las órdenes religiosas, deben conocer a los frailes, y se dice fray, que fray algo. Esa palabra también viene del latín de hermandad, de hermano, y es frère, c'est le masculin. En demi es medio, En français, c'est demi-frère, demi-sœur, etc. OK Pourquoi Parce que la mère de Billy n'est pas Loïka. Loïka n'est pas la mère de Billy. OK Bon, Tao, c'est le nom de, du fils. Fils Ah, eh, me, acabo, de dar cuenta de que confundí las cosas. Fi es hija y fe es hermano. Eh, me dejé llevar por la, por la F. Es fis, fis, fis, F, I, L, S, F, I, L, S. Es una excepción, porque la S final sí suena y elle ne sonne hein. c'est le français, quoi. Fils, c'est le, masculin de fille. Sœur, c'est le féminin de frère. Ahorita vamos a ver bien las palabras, porque eh, los acabo de confundir. Et le père de M, le papa de M, s'appelle Louis Chedid, va être un heureux, un heureux grand-père. Grand Père. Esta palabra imagino que saben qué es. Si père, c'est papa, grand-père, c'est quoi Très bien, Lina. Grand-père, c'est l'abuelo. Alors, la famille de M. M, le papa de Tao et de Billy. Loïka est la compagne de M. Billy est la fille de M. Tao est le demi-frère de Billy. Et Louis chédid, est le père de M et le grand-père de Billy et de Tao. Hasta aquí, hasta aquí está claro, ¿no? Ya sabemos quién es quién. Alors, voilà un peu l'arbre généalogique, l'arbre généalogique de chédides. Eh, me limité à estas personnes porque que la famille es gigantesca y si no eh, íbamos a tener un grand problème de espacio. Donc, on va voir les relations de parenté entre les personnes. Vamos a ver cuáles son las relaciones de parentesco con las personas. Eh, María Camila, dijimos que compañía es la compañera, entonces es como la novia o la esposa, no sabemos si están casados o no. Por eso decimos compañía, porque no, en ese, con la palabra compañía no tenemos la carga de saber si tienen una relación eh, reconocida por una iglesia o por el Estado, o si simplemente son novios y viven juntos. ¿Ok? De mi habíamos dicho, Mallory, que Demi es medio frère et hermano. Ok Alors, Louis Chedid. Louis Chedid est le père de M, de Mathieu, ok Et le beau-père de Loïka, le beau-père de Loïka, le grand-père de Billy de Tao. Louis Chédid est le père de Mathieu Chédid, le beau-père de Loïka Samle-Graziani. Tiene un nombre super raro y es normal porque es de Córcega, que es la isla medio italiana francesa, donde nació Napoleón. et qui fue comprada a Italia cuatro ans avant de que naciera Napoleón, por Napoléon, Napoleón fue, fue francés y no italiano. Euh, donc, beau-père de Loïka est le grand-père de Billy et de Tao, le grand-père. Parce que le père, c'est Mathieu, et le grand-père, c'est Louis. OK Ok, si père est padre y es la parole standard. Et papa est papa, es muy familiar, es muy de la familia. Uno no dice, eh, en, un discurso no dice papá, uno dice per. Ok. Mathieu Chédid. Mathieu Chedid est le fils. Ah, voilà le mot. El hijo. Fils. C'est une exception de prononciation. C'est une exception de euh, de prononciation. Le L ne se prononce pas et le S se prononce. La L ne se prononce pas mais la S si Mathieu Chedid est le père, euh, euh, pardon, est le fils de Louis Chedid, le compagnon ou le mari, on ne sait pas. On ne sait pas. On dit le mari, mais bon, le compagnon de Loïka. Mathieu est le compagnon de Loïka. Il est le père de Billy et de Tao. Oui, beau-père et suegro. La belle famille, on veut un beau belle es la famille politique ou la famille adoptive. Porque los hijos adoptados o los hijastros también se dicen Bobel, porque es la, familia adoptiva, porque para los franceses la familia política en realidad no es política, es adoptiva. Ah, de mi perno, De mi perno existe. Uno no puede ser medio papá. Uno es el papá o no es el papá recuerden, si en la familia política se dice beau-père. Beau-père. Y significa tanto suegro como padrastro. Ok Bon. Loika Samle Grandioni, est la compagne ou femme de M. Es muy curioso porque en francés se dice la mujer y el marido, y se dicen exacta, la femme es la mujer literalmente, y el marido es le mari. Me on dit que se la compagne. Como no queremos mezclar estatus legales, dijimos compagne. Listo. Elle compagne de M, la mère de Tao, elle est la mère de Tao, la belle-mère de Billy, Recuerden que la u beau significa familia adoptiva. Belle U, la belle-mère de Billy Y la belle-fille de Louis. La belle-fille de Louis. Recuerden que funcionan los dos sentidos. La familia política y la familia adoptiva son la, es la bella familia, la belle familia. La belle familia. ¿Ok? Billy Shedid. Billy Shedid es la fille de M. Mathieu Shedid. Billy Shedid es la fille de M, la demi-sœur. Recuerden cómo les, si, a los, si a frailes les dicen fray, que frère, a las monjas le dicen sor, que viene la palabra, so, eh, no recuerdo cómo es en latín, pero en italiano es sorella, que es hermana, y por eso las hermanas, las religiosas, son sor. Donc, Billy Shedid est la demi-sœur o E colé, la O y la E colé es, es como una E, y cuando está la U es como si no existiera. Sœur de Tao. La petite fille de Louis. Si Louis est le grand-père, recuerden, Louis, Louis es el grand-père en el sentido contrario, porque es, es, el papá de arriba, el, papá de arriba, grand-père. En el sentido contrario, la famille que desciende, es decir, los nietos y et tout ça, le la petite fille. ¿Ok? Billy est la petite fille de Louis. Billy est la fille de Mathieu et la petite fille de Louis. Et Billy est la belle fille de Loïka. Billy est la belle, belle fille de Loïka. Ok, que reine, por ahí veo reine, es la madrina, no es la, no la, la hijastra. ¿ah? Ok, et Tao, finalement on arrive à Tao. Tao Shedid est le fils de M, Tao Shedid est le fils de M et de Loïka. OK Le demi-frère de Billy, parce que rappelons, la mère de Tao n'est pas la mère de Billy. Recuerden que la madre de, Tao no es la misma madre de, Billy. ¿Ok? Uh, no, fils es hijo, no hermano. Fils es hijo. Et Tao est le petit-fils de Louis. Et le Tao est le fils de Matthieu, mais le petit-fils de Louis. Ok. Ok, que esta clase se llevó, se de más tiempo je que creía. pero era importante que les explicara muchas cosas. Donc, si on fait un resumen, on a euh, fils, es hijo, fils, petit-fils, es el nieto, fille, es la hija, y petite fille, es la nieta. Alguien me dijo que le explicara la, pronunciación de fille. Cuando ustedes tienen en francés ILL, tienen dos formas de pronunciar. Una que es más generalizada y una que es más específica. La generalizada como fille es que imaginen que no tienen una I, sino que tienen dos I, y que es una I súper larga. Cuando tienen ILL, imagínense que es una I súper larga, es fi, la fi. Y a veces uno hace como la E al final, la fi, pero eso es más, recuerden que yo les había dicho, eso es más en el sur de Francia. La fi, y la otra forma de pronunciar ILL es IL. Por ejemplo, la ciudad se dice la ville, y es V-I-L-L-E o millón. Millón se escribe M-I, dos L's, I o N-S. por qué yo parle en español? No, je vous en francés MILLÓN es M-I, deux L, I-O-N. Ok. Vamos bien La suegra y la madre política, sí, se dicen igual. Y la suegra y la madrastra se dicen igual, porque las suegras son madrastras. <laughs> Y los suegros son padrastros. Ok. vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a ver más palabras. ¿Es indiferente pronunciar cualquiera de las dos formas? No. Uno no puede decir fil, uno tiene que decir fille. Hay palabras que son excepciones, por ejemplo, ciudad, villa, uno nunca lo va a pronunciar ville, siempre va a ser villa. Y es, son, son listas que hay que aprenderse, pero las que se pronuncian il son más reducidas que las que se pronuncian i. Entonces, Tao es el nombre del hijo, es, es, un nombre, se le prenom. OK. Donc, on va voir une autre famille. Vamos a ver otra familia. C'est Manon qui va vous présenter sa famille. Manon, Manon c'est un prénom féminin. Manon, c'est un prénom féminin. Non, c'est quelqu'un alguien qui tiene unas manos muy grandes. Non, Manon, <laughs> Manon est un nombre féminin. ¿eh? Manon va vous présenter sa famille. Ok. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 22 ans. J'ai une famille plutôt grande. La voici. La voici, c'est comme aquí está. J'ai des parents magnifiques. Ils s'appellent Alice et Thomas. J'ai des parents magnifiques. Ils s'appellent Alice et Thomas. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Je n'ai pas de frère ni de sœur. Attention, en français, en français, on ne dit pas frère comme pluriel de frère et sœur. Non, on dit frère et sœur. En français, cuando no tiene hermanos y hermanas, uno no dice hermanos como plural. Es como padres, o papás no es el plural de papá y mamá. En francés es parent, père, mère, parent. Frère, sœur, frère, sœur. Entonces, cuando uno quiere decir que no tiene hermanos, para decir que no tiene ni hermanos ni hermanas, tiene que decir je n'ai pas de frère ni de sœur, porque si uno dice je n'ai pas de frère solito, sobreentiende que si tiene sœur, que si tiene hermanas. Entonces parece que no tiene ni hermanos ni hermanas. Tiene que decir, je n'ai pas de frère ni de sœur. ¿Ok? Ok. C'est ma famille rapprochée. En Francia hay una diferencia muy grande entre la familia y la familia próxima. La familia próxima es la familia nuclear. Son los papás y los hijos. Esa es la familia nuclear. Y está la familia extendida, que es el resto. Y vamos a ver la familia extendida de Manon. Manon dit, atención. Euh, peut pas dire « j'ai parent sin el D, non. <laughs> Después lo veremos, pero eh, la respuesta es no, uno puede decir j'ai parent. Uno dice j'ai j'ai parent. Euh, oui, on peut dire fils unique. Bah, ya, vamos a, ya J'ai quatre grands-parents. J'ai quatre grands-parents. Euh, du côté paternel, ma grand-mère s'appelle Clémence et mon grand-père s'appelle Alexandre. Attention, grand-mère, grand-père, grand parents Aquí se me fait una S, hay una S normalmente. Mhm. Eh, ¿Por Parce que le français francés un autre idioma. L'espagnol est super facile. Les autres otros idiomas sont super compliqués. Ah, j'ai. J'ai, c'est la possession. J'ai un stylo. C'est mon stylo. J'ai un stylo à moi. Alors, du côté maternel, ma grand-mère ma grand s'appelle Héloïse. Et mon ay, se me un, veo, pero bueno, e que Et e mon grand-père s'appelle André. Du côté maternel, ma grand-mère s'appelle Héloïse et mon grand-père s'appelle André. Vamos a continuar con la familia. vamos, a, ver el árbol después. J'ai une tante et un oncle du côté de ma mère. J'ai une tante et un oncle du côté de ma mère. Parce que saben inglés ya, ya identifié cette palabra. Ça, c'est le masculin et ça, c'est le féminin. J'ai une tante et un, oncle du côté de ma mère. OK Mon père n'a pas de frère ni de sœur. Il est enfin unique, comme moi. Enfin unique. Alguien me estaba preguntando que si se puede decir que es hijo único, así se dice. Enfin unique. comme moi. Ma tante Noémie et son mari, comme, comme est son nombre, ont deux enfants. Ma cousine Gabrielle et mon cousin Léo. Attention, attention à la prononciation. Cousine, et No se pronuncian igual, pero son muy cercanas la palabra prima y cocina, la cuisine y la cuisine. Así que atención. Et mon cousin Léo. Atención a la pronunciación. Cousin. Si ustedes no pronuncian la S, recuerden, una S entre dos vocales suena como Z. Si no la pronuncian así, lo que están diciendo es cojín y no primo. Cojín es cousin con dos S y se pronuncia cousin. Y mon cousin Leo. Mon oncle Frank y sa femme Mireille. Mireille. Aquí tienen una ILL que se pronuncia I. Mireille. Ont un enfant. Mon cousin Rafael. Entonces tenemos fis, ¿ok? Fi, habíamos visto fis, F-I-L-S, es hijo, fi, F-I-L-L-E, es hija, pero los dos, recuerden, yo les dije, los padres, uno no dice padres, uno dice padre y madre o dice parent. Parent es la, palabra que engloba el papá y la mamá. Para los hijos es igual. Enfant, enfant es la palabra para los hijos. Ahora, si uno quiere decir que es un hijo hombre o una hija mujer, uno dice un fils, une fille. Pero si uno quiere decir hijo como, como el hecho de tener a un hijo sin, sin decir exactamente si es hombre o mujer, uno dice enfant. Y eso es muy normal en francés. Uno puede decir directamente, tengo un hijo hombre, diciendo j'ai un fils. Pero uno puede decir simplemente que tiene un hijo, que no dice si es hombre o mujer, j'ai un enfant. ¿Ok? ¡Ah! Blonde, oh la la la, la blonde para la esposa, Constance Álvarez, vives en Canadá, pero eso significa, en Canadá significa la novia, no significa la, la esposa, significa la novia. OK. Donc, l'arbre généalogique de Manon. Voici l'arbre généalogique de Manon. Valeria Marie est très transparente. Hein? C'est le marido. Ok. À ah, côté, qu'est-ce côté Côté signifie le lado Del lado de. Donc, donc, si donc c'est entonces, pero no se D-O-N-C. Donc, Manon a des parents. Les parents de Manon sont Alice et Thomas. OK Héloïse, André, Clémence et Alexandre quelle est la relation de Manon avec Héloïse, André, Clémence et Alexandre Quelle est la relation relation? No los veo, je je veo, pas de réponse. Par rapport à Manon, con respecto à Manon, qui sont Héloïse, André, Clémence et Alexandre Attention, comme c'est un prénom. C'est un, un nombre en français. Très bien Stéphanie, très bien Laura. Héloïse, André, Clémence y Alexandre son les grands-parents de Manon. Atención, parents significa parientes, pero también significa padres. Pero no se usa como en sentido de parientes. O sea, uno lo puede escuchar y no puede deducir que es pariente lo que está queriendo decir la persona, y de hecho de ahí viene la palabra parón, de pariente. Pero también viene el verbo parir. Parir, recuerden, es dar a luz. Y hay un insulto en español que tiene esa palabra. Très bien, Jessica. Eh, eh, como dice Jessica, grandparent tiene una S que a mí se me fue. Se me fue la S, que hay una S. Grandparent. Ok. ¿Qui son Frank et Noémie par rapport à Manon. Qui sont Frank et Noémie par rapport à Manon Frank et Noémie, sont ¿quiénes son Frank y Noémie con respecto a Manon? ¿Quiénes son? No veo respuesta. No veo respuestas. Rápido que recuerden que hoy la clase... Uy. atención Oncle et tante. Très bien, Stéphanie. Oncle et tante. No se dice los tíos porque los tíos forzosamente en francés son todos hombres. En francés se hace la diferencia. Con los, eh, el papá y la mamá no se dicen los papás, se dicen les parents. Cuando uno tiene hermanos, uno tiene que decir si son hombres y mujeres. Por ejemplo, uno dice, yo tengo dos hermanos, pero no tengo hermanas. O simplemente, yo tengo hermanos, sobreentendido, no tiene hermanas. Entonces uno tiene que hacer, tiene que hacer bien la, diferencia. Entonces uno dice, j'ai un frère et une sœur. Uno no puede decir, j'ai deux frères porque deux frères forzosamente son dos hombres. ¿Ok? Y con los tíos es igual. Uno dice, j'ai une tante et un oncle. Ma tante y mon oncle, mi tía y mi tío, uno no puede decir mis tíos para decir englobar el tío y la tía. Y, finalmente, qui son Rafael, Gabriel y Leo para rapport a Manon Par rapport Par rapport significa con respecto a. Par rapport a Manon, qui sont Rafael, Gabriel et Léo Ah, y aquí, excepción de la regla de lo que les acabo de decir, que uno tiene que hacer la diferencia, si son les cousins Alors, les parents, Alice et Thomas. Les grands-parents, Héloïse, André, Clémence et Alexandre. L'oncle et la tante, Franck et Noémie. Et les cousins, Raphaël, Gabriel. Gabriel, c'est féminin. El femenino y el masculino se pronuncian igual. Para Rafael es igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es orthographique. Rafael. E, L, c'est masculin. Gabriel. E, deux L. E, c'est féminin. Si quieren hacer el femenino para decir Rafaela, fonéticamente es igual, pero ortográficamente no. Simplemente repiten el patrón de aquí ponen las dos L's y la E. Y si quieren hacer Gabriel masculino, simplemente hacen como aquí. Le quitan la E final y le quitan la L y es el nombre masculino. ¿Ok? Mucha información, ¿eh? Ok, vamos a pasar directamente porque yo tenía yo tenía algo más hecho, pero no tenemos el tiempo. Com y Mireille son los esposos de los tíos. Com es el esposo de Noemí y Mireille es la esposa de Frank. Com es el mari de Noemí y Mireille es la femme de Frank. ¿Ok? Emanuel, eh, como está escrito, Yesenia es femenino. Tienes que seguir la misma lógica con las L's, eh, quitarle una E y una L y ahí es el masculino. Ok, ¿es que vous avez des questions et des réponses eh, Pardon. est que vous avez des questions Pour moi, je vous donne la réponse. ¿Tienen preguntas? Ah, los tíos políticos no, no, existe ese concepto en francés. Para ellos, eh, cuando yo les hablé de eso, a los cuando les he hablado a los franceses de eso, me miran con una cara, no, son, son los esposos de los tíos, no son, o sea, no, no existe el concepto de la familia política. Los videos de la clase están aquí mismo, vas a ver, eh, si miras en la página de Colombia nos une, vas a ver que arribita hay unas categorías y una flechita, tú, les da, tú le das clic y ves los videos. Y están todas las clases, tienes que buscar en las, todos los videos porque este canal tiene muchas emisiones, entonces tiene muchos videos. Los bisabuelos, ay, ay, ay. Hay dos formas, la forma normal que es arrière eh, grand pero hoy no les voy a escribir porque es, es mucha información. existe la palabra bisayel. Bisayel. Los invito a que busquen las palabras que quieran completar en Internet. Hay miles de recursos. Pueden completar. Yo solo les puedo dar unas bases. Si ustedes quieren profundizar, busquen en Internet hay millones de recursos y yo les voy a poner una actividad que incluye la familia y donde está, está por allá lejos. Así que van, a verlo. Prima y cocina. Prima es cuisine. Cuisine. Y cocina es cuisine. cuit. bien. Cuisine est la prima. Cuisine est la cuisine. Ok. Ah, pour ahí, vean lo que dice Juan Garzón. Arrière, grand, cuando digan arrière grand-père, c'est le bisabuelo, arrière grand-mère, es la bisabuela. Y si quieren hacer los nietos, los bisnietos, es arrière petit-fils, arrière petite-fille. Las mascotas son mascotas. Se les considera como parte de la familia, pero se dice mascota. De hecho, se dice animal de compañía. La palabra mascot es más como, por ejemplo, la mascota de los Juegos Olímpicos es, y es como el personaje, pero los animales son animal de compañía. Ah, tac, tac, tac. Eh, no, no tengo canal, pero estoy pensando hacerlo porque yo les tengo prometido, yo les prometo que voy a hacer unos videos de la pronunciación, pero como estoy, estamos en verano, estamos terminando en el trabajo y ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que hay antes de irse de vacaciones, porque salimos de vacaciones durante tres semanas. Entonces, pero les prometo que voy a hacer un canal de YouTube en el futuro, en, finales de agosto voy a empezarlo, con las pronunciaciones para empezar. Ok, eh, tac, tac, tac, animaux de compañía, très bien, Stella, les animaux de compañía son los animales de compañía, así se dice mascotas. Uh, ¿cómo se, ¿cómo se diferencian? Ortográficamente, fille, F-I, deux L, E. Fils, F-I-L-S. Fonéticamente, fille, fils. ¿Sí ven? El masculino es, una I, fis. Y el femenino es una I súper larga, fille. todavía no veamos, voy a... No me pidan cosas que no vamos, que vamos a ver en el futuro. Diapositiva anterior, alguien me pide la diapositiva anterior yeah. voilà. Grandparents, oh la la. Recuerden que aquí hay una S que se me fue y que yo cometí una falta de ortografía. Les profs se Los profesores también se... Eh todo lo que yo digo aquí, todo es con respecto a Manon. O sea, todos los les eh, son de Manon. Oncle, tante de Manon. Cousin de Manon. Y lo que habíamos visto de la familia Shedid, habíamos visto que Louis, ah, vamos a verlo más adelante, Mathieu, la Belle Loïka est la belle-mère de chédid, la famille, la, en français, la belle famille, la belle famille est la famille adoptive. Para les los femeninos es la belle-mère, la belle-fille, Et para los masculinos es beau. Euh, lui, il est le beau, beau-père, beau-fils, eh, beau-frère. OK ¿Qué más? Ah, no, no doy clases <laughs> presenciales en París, no tengo el tiempo en este momento. Ah, no, no se dice la sirvienta, ay, ay, ay. En francés existe la palabra la, la, la bonne, la buena, que es la buena para, para limpiar, pero es una palabra muy despectiva. Existe la, la, mm, l'employé, o la femme de ménage, la, la, femme de ménage, el hombre o la mujer de limpieza. Pero es muy raro. ¿Por qué? Porque es muy caro. Es muy, muy caro. Una persona que haga la limpieza puede ganarse el SNIC, que es el salario mínimo, que son 1.200 euros brutos, eh, perdón, netos, es decir, es al final le quedan 1.200 euros. Pero recuerden que Francia es súper caro y que aquí se paga caro todo, todo, todo, y que eso da para vivir, pero no más. Y eh, eh, siendo tan caro, muy poca gente tiene, eh, tiene empleados del servicio doméstico. Eso es para la gente que tiene mucha plata o los que pueden pagarse unas horas, cuatro horas, máximo seis horas, pero es súper caro y o sea, no, no, aquí todo el mundo limpia. Aquí no es como en Colombia, donde hay mucha gente que, que tiene empleado. Aquí, eh, no, ça ne marche pas comme ça. Ok. Eh, si uno quiere decir la cantidad de tíos, ¿debo usar un número o un nombre? Eh, uno dice combien de, combien, recuerden que combien es la pregunta para cantidades, combien d'oncle de tante, y uno dice j'ai 5, 10. Pero el nombre es muy utilizado para decir un número indeterminado. Uno dice, ya nombre de truc a dire. Es como tengo un número de cosas para decir, uno dice nombre. ¿Ok? Ta, ah, novia se dice petit ami, petit ami. Bueno, voy, voy a incluirlo en el blog Y para terminar, Alejandra nos preparó una actividad. Bueno, tenemos 10 minutos para hacerla. ¿no? On va, maintenant, on va s'entraîner. ¿ah? On va entrenar ensemble. No sé si, lo, si ya lo saben, pero aquí tenemos un juego de palabras. Entrenar, el verbo entrenar y esto es como entrenemos, significa entrenar. Pero trainer significa como ir juntos, como juntarse con alguien. Muy bien, Estela. Petit ami, petite avec E a la fin. ami avec E a la fin es la novia. Y si quieren decir el novio, simplemente quiten la E final. Petit ami. Ok. Alors, auberge de jeunesse. ¿Se acuerdan que habían visto lo como auberge de jeunesse? Creo que lo habían visto. L'auberge de jeunesse. On va entendre un enregistrement. On va entendre un enregistrement. Creo que voy a tener que hacer algo. Euh, voy a tener que parar de compartir. y volver a compartir. Lo siento, pero creo que tengo que hacerlo para... Ajá, porque necesito el audio. Y entonces, tac, y compartir el audio. Voilà. Ya ahí sí tenemos el audio. Eh, ok. Carolina, Carolina, ¿podrías compartir la pantalla de nuevo, por favor? Ok. Donc, nous allons écouter, nous allons écouter et vous allez me dire euh, Oups, oups. Vrai ou faux? Verdadero ou falso, hein? Vrai ou faux? Trois personnes parlent. Madame Acevedo appelle l'auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse demande un numéro de téléphone. OK On va écouter, s'il vous plaît, et vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Vamos a escuchar y van a decir si es verdadero o falso. Me dicen si escuchan, hein Me dicen si escuchan. Madame Acevedo Bonjour, c'est l'auberge pastorale à Nice. Euh, oui, bonjour. Vous avez une réservation sur aubergedejeunesse.com, numéro 115 72 ZM. Euh, oui, peut-être. Je complète votre réservation. Ah, d'accord. Vous avez numéro de téléphone portable, s'il vous plaît Ah oui, 07 22 63 10 07. Merci, madame. Ok, nous sommes trois. Vous avez une chambre privée pour trois personnes Non. J'ai des dortoirs de six lits pour, euh, pour des jeunes de plus de 16 ans. Hmm, ok, d'accord, ça me va. Merci. Merci. Madame Acevedo, au revoir et à bientôt. Ok. Ah, trois personnes parlent. Vrai ou faux Vrai ou faux Verdadero o falso, hein Recuerden que la, lo que les estoy preguntando es verdadero o falso. Vrai ou faux Trois personnes parlent. Adriana, très bien, c'est faux. C'est faux. Il y a deux personnes qui parlent. Pas trois. Non, pas trois. Il y en a deux. B. Madame Acevedo appelle l'auberge de jeunesse. Attention, attention. Aquí que estamos preguntando es quién llama a quién. Madame Acevedo appelle ou c'est l'auberge de jeunesse qui appelle Madame Acevedo Donc, Madame Acevedo appelle l'auberge de jeunesse. Vrai ou faux ah! Veo respuestas mezcladas. Voy a escoger cualquiera al azar. Maria. Ah. María no sé comment pronunciar tu nombre, Shacht, Shacht, Faux. Ah, ¿Quién llama? ¿El l'auberge de jeunesse ou Madame Acevedo? Acevedo? Fue Madame Acevedo la qui recibió la llamada, no fue ella la que llamó. Donc, c'est faux. 3. L'auberge de jeunesse demande un numéro de téléphone. Vrai ou faux Vrai ou faux C'est vrai ou faux C'est, c'est vrai. On réécoute. On va réécouter. Vamos a volver a escuchar. Madame Acevedo Bonjour, c'est l'auberge pastorale à Nice. Euh, oui, bonjour. Vous avez une réservation sur aubergedejeunesse.com, numéro 115-72-ZM. Euh, oui, peut-être. Je complète votre réservation. D'accord. Vous avez un numéro de téléphone portable, s'il vous plaît Ah oui, 07 22 63 10 07. Merci, madame. Ok, nous sommes trois. Vous avez une chambre privée pour trois personnes Non, j'ai des dortoirs de six lits pour, euh, pour de, des jeunes de plus de 16 ans. Hmm, ok, d'accord, ça me va. Merci. Merci. Madame Acevedo, au revoir et à bientôt. Ok. Ellos, la, l'auberge de jeunesse demande. Recuerden que demander en français, est pedir o preguntar. Demandar es, en français, perseguir en justicia. Es todo poético. Poursuivre en justice. Ok. Vamos a ver si la terminamos. ¿ah? les doy dos minutos. Dos minutos, ¿ah? me Sameva significa está bien para mí, ¿eh? Sameva mm, me parece bien. Vamos a completar. Madame Acevedo Bonjour, c'est l'auberge pastorale à Nice. Euh, oui, bonjour. Vous avez une réservation sur aubergedejeunesse.com, numéro 115 72 ZM. Euh, oui, peut-être. Je complète votre réservation. Ah, d'accord. Vous avez un numéro de téléphone portable, s'il vous plaît Ah oui, 07 22 63 10 07. Merci, madame. Ok, nous sommes trois. Vous avez une chambre privée pour trois personnes Non. J'ai des dortoirs de six lits pour, euh, pour des jeunes de plus de 16 ans. Hmm, ok, d'accord, ça me va. Merci. Merci. Madame Acevedo, au revoir et à bientôt. Ok. Bon, réservation. Quel est le numéro de la réservation C'est que c'est compliqué, hein Tenemos deux minutes Ok, ok. non Acevedo, oui. Ya lo habíamos visto. Reservación, no veo el de la réservation, Alors. Aïe, 115 72 ZM. Date d'arrivée, ¿Qué es la date d'arrivée Date d'arrivée. Lo siento chicos, voy a tener que darle las respuestas porque tenemos un minuto para terminar la clase. A ver, número portable, creo que ya lo habían visto, 0722, algo así. Con vianda adulta, rápido, rápido, ¿cuántos adultos? Ay, ay, ay, ya es la hora. Con vianda adulta. Ok, bueno, para que entreguemos la antena, porque tenemos que entregar la antena. Acevedo, 07 22 63 10 27, date d'arrivée le 2 août 2021, nombre de nuits 6, adultes 3 et enfants 0. Ok, bueno chicos, muchas gracias. Euh, Espero que hayan aprendido mucho hoy. Yo sé que era mucha información y eso que dejé pasar una información que era muy importante porque la vamos a ver en la próxima semana. Espero que les vaya bien. Bon semaine, bon fin de semaine pour vous. On se voit mardi. Yo vuelvo el martes. Vuelvo a tomar los martes. Nos vemos el martes y que tengan un buen fin de semana. Bon weekend. Salut.